हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डेट के बारे में जिस दिन होगा धमाका जी मैं कोई बम की बात नहीं कर रहा फ्राइडे तेरह अप्रैल को फ्राइडे है और अब फ्राइडे के दिन क्या होता है आप सभी जानते हैं उस दिन नई नई मूवीज़ रिलीज़ होती हैं सिनेमाघरों में आती हैं और उस दिन रिलीज़ होने वाली है वरुण धवन की अक्टूबर फिल्म ये नाम ही अक्टूबर है और इस फिल्म में वरुण धवन सीरियस किरदार निभाते हुए नजर आएंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुजीत सरकार और इसकी स्टोरी भी सुजीत सरकार ने लिखी है और इसमें वरुण धवन के साथ साथ नज़र आने वाले हैं बनीता सिद्धू जी हम बता दें बनीता सिद्धू की यह पहली फिल्म है और बनीता सिद्धू वरुण धवन के साथ इस फिल्म में रोमांस करती हुई नज़र आएंगी बताए जा रहे हैं कि सीरियस फिल्म में तो श्योर है कि इसमें बनीता सिद्धू को कुछ ना कुछ तो होगा जैसे कि बदलापुर में हुआ था और इस दिन रिलीज़ होने वाली है 2.0 जी हाँ आप सभी कह रहे होंगे कि 2.0 तो 26 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन नहीं 26 जनवरी को अक्षय कुमार की पेडमैन रिलीज़ होगी और पेडमैन में सोनम कपूर और अक्षय कुमार दोनों साथ साथ नज़र आएंगे और जब छब्बीस जनवरी को पेड में रिलीज़ हो रही हैं तो इसलिए टू पॉइंट ओ को आगे बढ़ा दिया गया है और तो टू पॉइंट ओ अब तेरह अप्रैल को रिलीज़ होगी वरुण धवन के अक्टूबर के साथ लेकिन इसके अलावा एक और फिल्म है जो इसी दिन रिलीज़ होगी और कोई नहीं वो अनिल कपूर की फिल्म फैनी खान है जिसमें अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन राजकुमार राव और दिव्या दत्ता ये चारों कैरेक्टर मेन लीड में होंगे और यह एक सिंगर की स्टोरी पे फिल्म है ज़रूर देखिएगा अच्छी होगी अनिल कपूर की बहुत दिनों बाद एक फिल्म आ रही है तो ज़रूर जाइएगा और हम सभी जानते हैं अगर टू पॉइंट टू रिलीज़ हो रही है तो बाकी टू को ज़्यादा स्क्रीन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि बाकी टू भी इसी महीने रिलीज़ हो रही है तो अगर कम स्क्रीन मिली तो हम श्योर ये कह सकते हैं कि इसका सुपर हिट होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आपकी क्या राय है आप कौन सी फिल्म देखेंगे हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ और अगर आपको कोई किसी भी मूवी के बारे में न्यूज़ बताओ तो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें